Мерак метнах, мила мамо, на един латовча Аз го любя, мила мамо, той не ще да чуе. Смеден кавал свири, мамо, тежки думи дума. Думите му, мила Та пък моите сълзи, мамо, като трова горчат. А пък моите сълзи, мамо, като трова горчат. Ръцете му, мила, на мен сянка пазят, мамо, друго лице галят. На мен сянка пазят, мамо, друго лице галят. Що да сторя, мила мамо, като саманичка, още не порасла, мамо, него да си взема. Още не порасла, мамо, nego da